Kufuatia taharuki kubwa iliyoenea katika maeneo mbalimbali nchini juu ya maiti ya mtoto aitwaye Amiri Hamisi kudaiwa kugeuka jiwe baada ya kufikishwa nyumbani kwao eneo la Mgaranjabo manispaa ya Msoma amefikisha chumbani kwa mama, mama anamfunua, ndo anakuta ni jiwe. Nimempakata hivi, ni mtoto alivyofika tu hivi mikononi akasinyaa. Kamati maalum ya uchunguzi imefuatilia tukio hilo kwa karibu na kubaini taarifa hizo si za kweli, ni za uzushi. Ndugu waandishi habari na ndugu wananchi mlioko hapa, ile stori kwamba e, mtoto amegeuka jiwe ni ya uongo, imetungwa kwa maslahi ya dada Amina. Katika uchunguzi huo imebainika kuwa mama wa mtoto aitwaye Amina Abdalla alikuwa akimdanganya mzazi mwenzie juu ya yeye kuzaa watoto mapacha akiwemo wa kiume. Hamisi alikuwa anataka mtoto wa kiume na alimwahidi kwamba atamzalia mtoto wa kiume. Sasa bahati mbaya kwenye kujifungua akajifungua mtoto wa kike. Lakini wito wangu kwa wanajamii hasa eh, kwa wanaume kwamba eh, anayeamua apatikane mtoto wa kike ama wa kiume ni mwanaume na wala sio mwanamke. Sasa niombe tu kwamba serikali kupitia mkuu wa wilaya basi haje warau akawaondoe ofu nyingine kupitia yeye mwenyewe, hasa kwa kuitisha mkutano wa hadhara, aje aongee na wananchi ili wale ambao hawajasikia wapate kusikia. Hivi karibuni kulitokea taharuki katika mtaa wa Mgaranjabo, manispaa ya Msoma, juu ya mama Amina Abdalla kudanganya kuwa maiti ya mtoto wake aitwaye Amiri Hamisi imegeuka jiwe na kusababisha taharuki kubwa kwa wakazi katika eneo hilo. Sadiki Unga, Star TV. Mama.